Y'uyu munsi fata yo gukoresha tiripe, ah, tiripe yacu murayibona ni iyi ngiyi gutya, ubu ngubu irazinze, iyi ngiyi turayikoresha mu gufata ah, videwo, mbere urabanza ukayifata mu ntoki, ukayifungura, ugafungura aya maguru, ukaza ugafungura aka ngaka, ugakurura ukongera ukagafunga ukongera ukajya ku kandi kaguru ugafungura ukakamanura ukongera ukagafunga bakaza ku kandi ka gatatu ugafungura ugakurura ugafunga ukaza ku rugingo rwa kabiri naho ugafungura ukamanura ukagafunga ukaza ku ka gatatu ku ka kabiri kandi nako kamanura ugafunga ukaza no ku gasigaye ukagafungura ukamanura ukagafunga warangiza ugafata tiripi yawe neza ukayita uyifungura ukayitereka ahantu ugiye gukorera yashizemo umuriro warangiza ukareba ko aka ngaka koroshye wasanga kakomeye ukaza ukagafungura hano kakoroshya wamara kukoroshya ukareba ko gashobora kuba kamuvinga ahantu hose ugiye warangiza ukaba wakiyerekejeho ngaha hejuru kari mu gatuza kawe ugahita uza ukareba televiziyo ahantu yabiteretse niba ireshya wasanga itareshya hano hari nivo yerekana uko siripe yawe ihagaze ukaza ukareba ahantu amazi ari wasanga amazi atarimo neza ugahita ureba ahantu ahengamiye ubwo ni naho tiripiyo yawe ihengamiye turebye ari ku ruhande rwo haruguru ubwo ari ku y'ahangaha niho ihengamiye ubwo icyo ukora ni iki ujya kuyashyiramo neza mbere y'uko uyashyiramo neza wirinda gufata tiripiyo hano ku mpande ahubwo ufatamo hagati wamara gufatamo hagati ukaza ugafungura ka kaguru k'aho tiripe yawe yihengamiye ukareba niba uramanura cyangwa se niba urazamura ubu ngubu hano ngewe amazi yanjye ari ndaza kuzamuraho gatoya yindangisa mfunge aha amazi yanjye ahangaha hagati ntabwo arimo neza harimo akandi kantu kabura ko kureya ahangaha naho ndaza mfungureho gatoya ho buhoro mpanurireho gatoya amazi yanjye abe agiyemo nongere mwumve neza mm-hmm. nongere funge neza kandi funge nkomeze nindangiza ubwo hasigaye kureba niba tirikiye ahantu iri bihuye n'aho nafatira ishusho biba byiza cyane iyo ufashe tirikiye ukayigeza nk'ahangaha hejuru gutya ku gahanga ugateganya niho uza kuza kubona ahantu neza kuntu akare yawe uraza gufata ishusho rimeze neza icyo uraza gukora ni iki uraza kuzamura uraza kuzamura kuzamura urabanza woroshya aka kantu numara kukoroshya aha ukoroshye numara kukoroshya uze urambure akangaka mubona ahangaha noneho ufatemo hano hagati nufate ku ruhande kuko ufasha ku ruhande wakuramo ya mazi ukarage uko ukaraga niko tiripi yawe igenda igira ute izamuka izamuka gahoro gahoro gahoro gahoro gahoro gahoro mpaka igeze hahandi ushaka ko tiripi yawe igera mhm. tiripi yacu reka tuyishyire hano gutya aba ariho tuza gufatira ishusho yacu kuko tubonye ko ibyo turaza kuba wadufashe biraza kuza kuba nta kibazo numara kugeza aho ubishaka urongera ufunge akangaka ufunge ugakomeze kugira ngo nushyiraho akare yawe bitaza kuza kumanuka bagafunze akomeza nitumara kuyifunga tukayikomeza urafata akare yawe ahantu iri uhite wambara umugozi kugira ngo utaza kuza kwitura hasi uyifate neza gutya mu ntoki uyikomeze nurangiza ufate n'agashu kawe agashu kawe aha urambure ufute aka kantu ugahinure kari gahinnye aka karaza kuza kugufasha kugakakaraga gafatane na pare yawe mu gihe apareye ya mu gihe uh, uraba umaze gushyira apare yawe kuki kuri tiritiri nurangiza ufate apare hano hasi urabonamwo umwanya numara kubonamo uyu mwanya uraza guhita winjizamo iyi buro winjizamo buro numara kwinjizamo buro yawe ukarage ka kantu neza gakarage ka kantu neza numara kugakaraga neza kafashe wongere umanure ka kantu ka kuma kajyamo hasi ufate apareye uyishyire kuri ya terefone yawe ahantu iri uyishyire ahantu iri urahita ufata akangaka use nk'ugacurika kinjiremo neza nikamara kwinjiramo neza usunike iyi buto y'inyuma uyikarage apareye imanuke nimara kumanuka urekure aka kakari gafunge neza aha ubu ngubu yafashe nurangiza kumva ifashe neza ucungane neza urebe ko aka kantu gafunze kuko karamutse kadafunze apare yawe yakitura hasi ubu ngubu karafunze twatangira akazi kacu ko gukamera ubu urahita ufungura apareye murakoze cyane isomo ryacu ni uko ryanganaga mu